નમસ્તે મિત્રો સીડીપ આઈઆઈટી બોમ્બેના વતીમાં હું આ સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં સ્વાગત કરું છું આ ટ્યુટોરીયલ સમજાવશે કે કેવી રીતે પગલા દર પગલા પ્રક્રિયા મારફતે એક ભાષાથી બીજી ભાષામાં સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ અથવા કે એક મૂવી ક્લિપ ડબ કરવી જે વસ્તુ તમને જરૂરી છે તે છે એક હેડસેટ ઓડિયો ઇનપુટ સાથે અથવા એક સ્વતંત્ર માઇક્રોફોન એક સ્પીકર જે તમારા કમ્પ્યુટર સાથે જોડાણ થઈ શકે Windows movie maker Microsoft Windows એક કમ્પોનન્ટ જે કે એક એડિટિંગ સોફ્ટવેર છે વિન્ડોઝની તમામ તાજેતરની આવૃત્તિ જેમ કે ME, XP અથવા વિસ્ટા માટે ઉપલબ્ધ છે જો તમારી પાસે તમારા કમ્પ્યુટર પર ન હોય તો તમે તેને www.microsoft.com/downloads સાઇટ પરથી મફત ડાઉનલોડ કરી શકો છો વિન્ડોઝ મૂવી મેકરને રન કરવા માટે ટી આઇકોન પર બમણું ક્લિક કરો આનાથી તમારી સ્ક્રીન પર એક ખાલી મૂવી પ્રોજેક્ટ ખુલશે ડાબી બાજુએ તમને મૂવી ટાસ્ક પેનલ દેખાશે આ પેનલમાં ઘણા બધા વિકલ્પો છે પ્રથમ વિકલ્પ કેપ્ચર વિડિયો છે આ વિકલ્પ હેઠળ તમને ઇમ્પોર્ટ વિડિયો ઉપ વિકલ્પ દેખાશે તેના પર ક્લિક કરો આ ઇમ્પોર્ટ વિડિયો ડાયલોગ બોક્સ ખુલશે તે સ્થાન પર જાઓ જ્યાં ડબ કરવાની ફાઇલ ડોટ WMV ઉપલબ્ધ છે હું ફાઇલ પસંદ કરીશ અને ઇમ્પોર્ટ પર ક્લિક કરીશ video Windows movie maker import થાય છે વિડિયો હવે કલેક્શન પેનલમાં પ્રદર્શિત થશે જો વિડિયો મોટો હોય તો વિન્ડોઝ મૂવી મેકર આપમેળે વિડિયોને નાના વિકલ્પોમાં વિભાજિત કરશે Ctrl A દાબીને તમામને પસંદ કરો હવે ક્લિપ પર જમણું ક્લિક કરો અને એડ ટુ ટાઇમલાઇન વિકલ્પ પસંદ કરો વિડિયો ક્લિપ અહીં ટાઈમલાઈનમાં ઉમેરાશે વિડિયો આગળ આવેલ પ્લસ બટન પર ક્લિક કરો હવે તમે ઓડિયો ટાઈમલાઈન દેખાવામાં સમર્થ હશો ક્લિપ પર ક્લિક કરીને તેને પસંદ કરો હવે જમણું ક્લિક કરી સિલેક્ટ ઓલ વિકલ્પ પસંદ કરો તમામ ઓડિયો વિકલ્પ પસંદ થશે હવે મેઇન મેનુ પર જાઓ ક્લિપ ઓડિયો અને મ્યુટ પસંદ કરો વિડિયો હવે ઓડિયો વગરનો છે વિડિયો આગળ આવેલ માઇનસ બટન પર ક્લિક કરો ફ્રેમ હેડ નોંધ લો જે કે ટાઈમલાઈન પર વર્તમાન સ્થિતિને દર્શાવે છે મૂળભૂત રીતે ફ્રેમ હેડ ટાઈમલાઈનની શરૂઆતમાં સ્થિત હોય છે આગળ મેન મેનુમાં ટૂલ્સ પર ક્લિક કરો અને નર્રતે ટાઇમલાઇન સબ ઓપ્શન પસંદ કરો આ તમને નરેટ ટાઈમલાઈન સ્ક્રીન પર લઈ જશે પ્રથમ તેને નરેશન માટે ઇનપુટ સ્તર પસંદ કરવું પડશે ઇનપુટ સ્તર પસંદ કરતી વખતે લાલ રંગી વિસ્તારને દાખલ કર્યા વગર સ્તરને મીટરના ઉપરના ભાગ તરફ પસંદ કરો જે કે ટોચથી બીજી લાઈન દ્વારા માર્ક થયું છે જો કે કેપ્ચરિંગ સ્તર અત્યંત ઓછા પર સુયોજિત થાય તો કેપ્ચર થયેલ ઓડિયો કદાચિત સંભળાઈ શકતો નથી એથી ઉલટ જો કેપ્ચરિંગ સ્તર અત્યંત ઉચ્ચ સુયોજિત થાય તો કેપ્ચર થયેલ ઓડિયો કદાચિત ઘણો ઘોઘાટમય થાય છે અને ડિસ્કાર્ડ થાય છે હવે તમારા કમ્પ્યુટર પર ઓડિયો નરેશન કેપ્ચર કરવાનું ચાલુ રાખવા માટે સ્ટાર્ટ નરેશન બટન પર ક્લિક કરો માઇક્રોફોનમાં સામાન્યપણે બોલો ચાલો હું તમારા માટે નાનો ડેમો આપું હું ઇનપુટ સ્તરે આ માર્ગ પર સુયોજિત કરીશ અને ફ્રેમ હેડ આ સ્થાન પર ખસેડીશ કારણ કે આ એ જગ્યા છે જ્યાંથી મૂળ વિડીયોમાં નરેશન શરૂ થાય છે હવે હું स्टार्ट नरेशन पर क्लिक करीश दोस्तों सीडीप आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ यह ट्यूटोरियल कैम स्टूडियो का अभ्यास करने में आपकी मदद करेगा હું સ્ટોપ નરેશન બટન વિકલ્પ પર ક્લિક કરીને નરેશન કેપ્ચર કરવાનું બંધ કરીશ નોંધ લો કે કોઈ પણ સમયે નરેશન સ્ટોપ કરી શકીએ છીએ મૂવી મેકર નરેશન એક ઓડિયો ફાઇલ તરીકે તમારા કમ્પ્યુટરમાં સંગ્રહવા માટે પૂછશે એક ડાયલોગ બોક્સ ખુલશે જેમાં તમને રેકોર્ડ કરેલ ઓડિયો ક્લિપને સંગ્રહવા માટે જોઈતું ફાઇલ નામ અને પાથ માટે પ્રોમ્પ્ટ કરશે હું આ ફોલ્ડર પસંદ કરીશ અને આ નામ આપીશ સવે પર ક્લિક કરો જે તમે ઓડિયો ફાઇલ સંગ્રહ કરો છો તેમ તમને રેકોર્ડ કરેલ ઓડિયો ઓડિયો ટાઈમલાઈનમાં દ્રશ્યમાન થયેલ મળશે તમે તેના પર ક્લિક કરીને અને ટાઈમલાઈન પર સ્લાઇડ કરીને તમે ઓડિયો ક્લિપને કોઈપણ સ્થાને ખસેડી શકો છો સમગ્ર કાર્યને પ્રોજેક્ટ તરીકે સંગ્રહવા વિશે ચર્ચા કરવા માટે અત્યારે યોગ્ય સમય છે પ્રોજેક્ટ સંગ્રહવાનું તમને ત્યાંથી પરવાનગી આપે છે જ્યાંથી તમે તેને છોડ્યું હતું કંટ્રોલ પ્લસ એસ દબાવો જ્યારે તમે તે પ્રથમ વખતે કરો છો ત્યારે તમને ફાઇલ નામ માટે પૂછવામાં આવશે ચાલો હું પ્રોજેક્ટ આ ફાઇલ નામ તરીકે સંગ્રહું સેવ પર ક્લિક કરો બધા ફીચરો પ્લસ એસ કરવાથી આપમેળે આ પ્રોજેક્ટ ફાઇલમાં સંગ્રહ થશે ડબિંગ ફરી શરૂ કરી શકો છો ફક્ત ક્લિક કરો ફાઇલ ઓપન પ્રોજેક્ટ અને તમને જોઈતા પ્રોજેક્ટને પસંદ કરો એક વાતની ખાતરી કરી લો કે ફ્રેમ હેડ તમને ચાલુ કરવા માટે જોઈતા સ્થાને મુકાયું છે કે નહીં અને પહેલા કાર્યની જેમ ડબિંગ ફરીથી શરૂ કરો ડબિંગ કરતી વેળાએ વારંવાર પ્રોજેક્ટને સંગ્રહવાનું યાદ રાખો એકવાર જો સમગ્ર સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ માટેનું નરેશન સમાપ્ત થાય તો તેને મૂવી બનાવવી જોઈએ તે કરવા માટે મૂવી ટાસ્ક પેનલ પર જાઓ ફિનિશ મૂવી પર જાઓ પ્રથમ વિકલ્પ પસંદ કરો સેવ ટુ માય કમ્પ્યુટર તેના પર ક્લિક કરો save movie wizard dialog box ખુલશે તમારી ડબ કરેલ મૂવી માટે ફાઇલ નામ અને પાથ સ્પષ્ટ કરો હું ફાઇલ નામ આપીશ અને પાથ પસંદ કરીશ નેક્સ્ટ બટન પર ક્લિક કરો અહીં તમને આઉટપુટ ફાઇલની ગુણવત્તા પસંદ કરી શકો છો હું આ વિગતવાર સમજાવું best quality for playback on my computer પસંદ કરવાથી તમને ઉચ્ચ ગુણવત્તા ધરાવતો વિડીયો મળશે પણ ફાઇલ માપ મોટું રહેશે best fit to file size પસંદ કરવાથી તમને ઉચ્ચ ગુણવત્તા ધરાવતો વિડીયો મળશે પણ ફાઇલ નાનું મોટું રહેશે અધર સેટિંગ્સ પસંદ કરવાથી તમામને સંગ્રહવાના વિકલ્પો પ્રદર્શિત થશે જેમાં પરિણામી વિડીયોને સંગ્રહી શકાવાય છે તો એ વાત પર આધારિત રાખીને કે તમે કયા વિડીયો જોવાના છો અને કયા વિડીયોને અપલોડ કરવાના છો તમને યોગ્ય ગુણવત્તા વિકલ્પ પસંદ કરવો પડશે હું best fit for file size અને 30 MB પસંદ કરવા જઈ રહી છું દેખાણ માપ 640 બાય 480 પિક્સલ રહેશે અને ફ્રેમ દર 30 fps રહેશે જો કે ડબ કરનારી ફાઇલ પણ આ માપની છે જેમ કે મને મૂવી માપ સમાન રહે તેવું જોઈએ છે તેથી હું આ વિકલ્પ પસંદ કરીશ જો આ જરૂરિયાત નથી તો તમે ક્રમાંક 30 એમબી કરતા નાનો પસંદ કરી શકો છો ઉદાહરણ તરીકે 25 એમબી નોંધ લો કે દેખાણ માપ નાનું થઈ ગયું છે હું પાછી જઈશ અને 30 એમબી બદલીશ અને નેક્સ્ટ પર ક્લિક કરીશ મૂવી તમારા કમ્પ્યુટર પર સંગ્રહિત થશે ફિનિશ પર ક્લિક કરો અને વિન્ડોઝ મૂવી મેકરથી બહાર નીકળો તો તમે જોયું આ પ્રક્રિયાનું અનુસરણ કરવાથી તમે કોઈપણ spoken tutorial movie clip dub થયેલ આવૃત્તિ અમુક સામાન્ય પગલાંઓ દ્વારા બનાવવામાં સમર્થ રહેશો આશા છે આ માહિતી તમને મદદગાર નીવડે સીડી આઈઆઈટી બોમ્બે તરફથી ભાષાંતર અને રેકોર્ડિંગ કરનાર હું જ્યોતિ સોલંકી વિદાય લઉં છું જોડાવા બદલ આભાર